地方，在周一的部分，我们会迎接的是当月的月破大号，同时在当天呢，也受到了驿马星数以及正式费的一个影响，因此会相当不建议在当天进行任何的会议事项，尤其是针对有决策性、决定性相关的事情，尽量都会缓一下再去做，最终的 final 才会是比较理想的哦。 再来呢，是针对周二这一天，我们会迎接的是雾探病的日子。如果近期呢有要去探访亲友，好，那么呢老师会建议呢，我们这个尽量呢，为了避免不要让病气呢冲煞到我们了，所以呢在这一天呢尽量不要进行相关的事项。那么在当天呢适合的事项呢有针对可以火化、进塔安葬。 啊，还有包括呢，是很适合如果您是属于在渔业的朋友们，在当天呢是很适合结网取鱼哦。这个渔获量呢是可以预期的，会比一般呢要来得好一些。那当天呢，同时也是很适合禁售的日子。比方说呢，有些人呢，他们可能会购买塔位，那么他是在生前的时候就先预购好，所以呢，也就是我们俗称的售位。 那么在当天呢，也是适合去办理相关的事宜。再来就是针对周三这一天，我们会迎接的是董公选药的吉日，因此在当天呢，除了很大力有需求要在当天做嫁娶安床哦，或者是呢有新的这个呃公司行号呢要挂招牌呢，都很适宜在当天进行。那特别提醒的是，虽然当天是个吉日，但是呢也有不宜的事项。 比如说，在当天就是不宜开市交易，还有纳财的哦。再来，让我们来看一下，就是针对周四这一天，我们会迎接的是五富六合的日子。那么在当天，同时也很大力，我们可以开仓库来赚取出货财。如果呢，你是这个属于生管啊，或者是负责这个。 控制这个仓库或者是 PM 的朋友们，不妨可以好好的看一下手头上呢预计想要入仓销售的商品哦。那么我们可以预定呢在周四这一天呢来入仓啊，来达到让它可以销售长虹的一个吉利。那么在当天同时呢也是很适合 on board 也就是上官赴任的日子，同时针对有。 要就是去登记结婚哈，嫁娶婚姻，然后在当天也是很大力的，那么在当天也很适合祈福求子啊，所以说有相关需求的朋友们，可以到有供奉观音或者是祝生娘娘、七娘妈的庙宇呢，去走一趟去祈福。那针对如果你平时呢有在做保养的，不妨可以透过这一天呢，来透过调整经络呢，来帮自己理气哟。 而在周五这一天呢，我们会迎接的是董宫选要的日课。那么在当天呢，我们要注意的就是呢，在当天，同时呢，会逢到的是我们要注意呢，它是呃麒麟日，但是呢，因为这个麒麟日呢，它有受到了白虎星数呢，还有这个天灾四号的一个影响之下。 所以呢，尤其是属狗的朋友，你就要非常注意女性的小人哦，可能会来坏你的好事。那么在当天呢，针对属狗之外的其他生肖的朋友，我们可以运用当天呢来办理，比如说嫁娶、会亲啊，或者是说我们要去跟客户去见面，或者是出行哦去办事情，都是很适宜的。 那么在当天呢，不宜做的事情呢，就是不宜入宅啊，所以这个部分呢，请务必要留意一下。再来就是针对周六这一天，我们会迎接的是诸神朝天的日子，那同时在当天也逢到了大偷休日，家中如果有需要临时做修缮或者是移动大型家具，都可以在当天进行。 好，不用特别的去挑日课跟时辰。那么在当天也很适合祭祀、嫁娶以及动土。如果家中呢近期有乙患哦，我们不妨可以在当天呢做断乙，也就是投药的动作。最后我们来看一下，就是针对周日这一天，我们会迎接的是上弦，那么时间会落在凌晨的两点零九分。 那么老师会建议我们可以在这个太阳出来之前，就是在日出之前呢，可以进行祈福，好来针对我们想要能够呃在半个月至一个月内能够完成的事项。那么在当天同时逢到了月见土府，所以针对家中的花圃或者是动土都是不宜的。那么在当天其实也逢到了真灭，好，那么逢到真灭这个星数的时候呢，一般会建议。 哦，没有仪式的话呢，再当做没有这一天哦，就是诸事不取哦，尽量不要来用。那么这个真面呢，它代表的是什么呢？它代表的是当我们的这个太阳跟月亮它的这个呃角度的交角呢为零度、九十度或者是一百八十度的一个状况。那么在过去的这个定义上呢，会认为。 当他们逢到这样的一个交角的时候呢，就代表的是万物啊万事会是呈现不调和的时期哦，所以呢才会有如此一说，就是诸事是诸一事是不宜去进行的。好，但是呢我们可以祈福，但是呢就是隔天之后再来启动那个你要做的事项。好，再来我们来看一下，就是在当周的。 这个运势王又是哪三个生肖的朋友？首先，第三名是属蛇的朋友，第二名是属马的朋友，而第一名呢是属兔子的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那么在当中呢，这三个生肖的朋友，你们总会是相当务实的去检讨你们在这一季的一个工作状况哦。 步伐甚至比别人还要快，因为大部分的人可能都会是到了九月的时候才会开始进行这个事项。那你会很想要了解呢？你有没有把具体的成果给表现出来？然后呢，再依照这样的一个状况，很慎重的开始拟定新一年的一个计划跟发展了啊。所以呢，对你们来讲呢，其实代表是你们会是思考的比较周全，也思考的比较前卫性一些。 但是呢，要特别注意一下，因为你在当周你想要思考的东西相对的是比推远的，所以你会比较容易会进入心烦气躁，所以要特别提醒这三个生肖在当周要避免自己呈现这种没有耐心的一个状况哦，不然呢，呃，你可能会有很大的机会呢，在这个礼拜其实物色到或者是找到适合合作的对象，对方可能会因为你有这样的一种。 呃，没有耐心的这种底气的，呃，考虑呢要不要跟你交手，或是跟你有交集。所以，为了让我们的整个局势是大利我们呢，因为人和都到了，就请记得呢自身的这个呃耐心度呢，一定呢要达标哦。再来，让我们来看一下，针对其他生肖的朋友在当中呢要留意的事项又有哪些。 首先，第一个是针对属老鼠的朋友。属老鼠的朋友呢，在当周是要小心理亏的，因为在这个礼拜，其实你们本来以为可以稍微的，就是松一口气，可是，在这个礼拜，偏偏我们的这个工作的系统，可能总是会有很多小的状况不断的发生，所以往往你可能要花更多的时间跟精力呢去处理。 如果有团队的朋友们，老师会建议你呢，尽量要多花一点时间去扮领这种代言的角色，这样子对于你接下来的考核呢，会是有很大的一个加分的效果。那也要提醒你们，千万不要跟那些很喜欢推卸责任的同事们有这种正面的一个冲突哦，这样才可以避免呢，会变成这种理亏的那一个方哦。 那么在当中，在用钱方面，要特别提醒属老鼠的朋友们哦，不要受到别人的影响呢，然后就有这种想要投机的这种呃交易的这种手腕。好，首先呢，在当中老师会建议你们，如果你是有在投资的话，尽量要呃以科技股，或者是呢以比较定额的方式去理财，比较会是理想。 那也建议不要在另外一半或者是你爱慕的对象前面呢有这种呃自恋自哀啊，不然的话呢，你们的整体的这个呃契合度呢就会降低，那你的运势呢也会比较低落哦。那么在当中呢，属老鼠的朋友要留意的天数相对的比较多，有三天，除了周二之外，还有周四跟周五。 那么，针对我们属老鼠的朋友，我们在当周的这个开运花呢是五指草莓。那么，五指草莓它的外表其实是很像野草莓哦，那果实呢是相当的坚硬，可是是不甜的，所以基本上它其实不是很适合食用。因此呢，它的祝福呢就代表的是虚伪。那么，受到它祝福的属老鼠的朋友呢？ 也代表是在这个礼拜，你多少呢都会用言辞或者是外表来掩饰自己真正的一个倾向或者是想法。那从除了这个是保护机制之外，一方面这可能也是因为，呃，你很寂寞，你不想要备受瞩目，所以你希望呃不要被他人呃注意而包围住，因为一旦有被引目的状况的时候，你就会略感。 内心不安哦，所以在这个礼拜呢，如果你真的有碰到就是心仪的对象，或者是你想要进一步去认识的对象，老师会建议你可以除去我们的这个虚伪的外衣哦，好好的跟对方呢来一场内心的交流哦。再来下一个生肖呢，是针对属牛的朋友，属牛的朋友呢，在当周是属于拿捏妥当的一周。 那么在这个礼拜呢，你们是处于有利于你们自己的情势的一周。对于外物的事物呢，你可以有很大的一个呃影响力哦。即便呢，在大环境呢的一个影响之下，你们还是能够一一的去排解，还交出不错的亮丽的成绩单来。那么要注意的就是呢，在这个礼拜在用钱的部分，或者是在。 设定预算的部分哦，请要把这个权利义务的部分要拿捏妥当哦，不要抛开你既定的一些原则性或者是规则哦，才能够避免呢之后可能会有一些卡关或者是被其他单位推荐的一个状况。那么在当中呢，呃，基本上呢，如果你是透过平台的方式呢来去呃赚取你的这个。 偏财啊，或者是做交易的话，那基本上呢，你只要有效的去运用这个系统，哦，那通常是可以帮你带来获利的。那么在这个礼拜呢，你比较容易会感受到其他人对于你有过多的期望，啊，或者是要求，所以你也会因为这些要求，感受有被局限了，而会稍微的比较烦躁一些。那千万呢，不要。 把一些呃不该讲的话呢讲出来哦，避免呢无意间呢伤了和气哦。那么在当中呢，属牛的朋友要留意的天数有一天是周六，而在这个礼拜，我们的开运花呢是侧柏。那么侧柏呢，因为它的这个枝干呢是含有这种香料的油脂哦，所以呢，也有人把它的枝干拿来当香料。 来燃烧，那么在日本的这个香道呢，香料其实是包含了很多的意义了。除了可以用来表白爱情哦，那它也有很多，包括了可以进宅哈等意。好，所以呢，在当中呢，属牛的朋友，你收到他的祝福的时候，也代表是我们需要多一点的自我的表白。 这个表白不见得一定是对他人、对异性，也有可能是对自己的一个自述，去认识自我。好，所以在这个礼拜呢，受到他祝福的属牛的朋友们，你们在各方面呢，相对的会比较显得沉重、哈、沉着，然后保守，然后又很谨慎。那么也也会建议就是呢，如果你有喜欢的对象，在感情方面呢，呃，不是只能用言语去表示哦。 尽量呢多用一点行动力，或者是呢，呃，要让你的表情也跟上到位，才能够真正的传达你的情意哦。那么如果能够感受到你这些细心或是细微变化的对象呢，那么他们就会是你的不二人选喽。再来下一个生肖呢，是针对属老虎的朋友。 属老虎的朋友呢，在这个礼拜呢，是属于要避免树敌的一周哦。那我们虽然在眼前的局势，你是看得非常的透彻，看得非常的清，那你也很明白，呃，就是利弊哦，是否该进退。但是老师要建议你们呢，在当周呢，还是要有意无意的呢，装糊涂，适当的呢，模糊焦点。 这样子呢，你跟别人在相处上啦，才会比较轻松，才不会觉得好像你总是要防人，即便你内心是在防人，但是我们也不要完全的表现出来。这样子呢，才比较能够有机会促进呢，你被委任或者是受到有影响力的人士的支持。所以记得在当中呢，把任何的事物的过程哦，尽量把一些挫折转化成一个推动的。 这个踏脚石哦，而不是绊脚石哦。那么在这个礼拜呢，基本上呢，职场的一些小圈圈呢，是你的主要的这个题目哦。所以你要好好的呢，在这个小圈圈内呢，求得安逸。好，那么在当中呢，属老虎的朋友要留意的天数，有一天是周日。 而在本周呢，我们受到的是凤仙花的祝福。那凤仙花的种子呢，一到成熟的时刻呢，就会随风飞舞，那样子看起来像是充满了活力，所以它有了跳跃的小贝蒂、可爱的野丫头的这种昵称哦。所以呢，它的祝福之下也代表的是野丫头。受到他祝福的朋友，也代表是你们在个性上总能够给另外一半或者是。 对方感受到非常活泼好动的那一面就好像是一个活蹦乱跳的小精灵一般，啊，好像对很多事情都是无忧无虑的，甚至呢，呃，你会看淡很多生活当中的这些酸甜苦辣，所以在对方的眼里会觉得你可能太过单纯哦，所以有的时候他们会起了这种想要保护你的心情哦。 好，再来下一个生肖呢，是针对属兔子的朋友。属兔子的朋友呢，在这个礼拜呢，是属于机会不断的一周。这也意味的是呢，老师会建议你们必须呢，要在当周持续经营你的专业哦，因为呢，你的专业呢，是可以引来不同或者是新的机会。那么也在这建议你们呢，在当周呢，要呃，准备更充裕的一些空间哦。 因为呢，这个空间呢是为了让你可以重新去做一些思考，然后呢，同时呢整理你的士气啊，然后提振整个这个效率的一周。因为在这个礼拜，如果你太过急于着手去处理一些呃评估啊，或者是计划的时候呢，你可能会失去一些呃分寸啊。那 也就变成是说你会有需要去善后的一个疑虑在，所以在这个礼拜呢，其实建议就是说，我们虽然呢有很多很多的机会，运势也是相当的强盛，但是在做很多事情的时候呢，尽量是用你日常的态度去进行，哦，不要刻意的去调整，啊，这样子才可以让一切呢维持一个很好的平衡感。 那么在当中呢，也会建议呢，我们要维持，呃，跟他人呢有最基本的一个互动，因为呢，你可能总会嫌一些基本的问候、问安都觉得很麻烦，但是呢，这些可能会变成就是减少你这个机会来源，好，所以会建议就是我们尽量呢，还是要。 加减的多，跟人去做一些互动，因为你永远不知道这些互动又会帮你带来什么样的一个好事。那么在当中，我们运势相当的旺盛，因此并没有需要留意的天数。而在这个礼拜呢，属兔子的朋友，我们的开运花呢是锦葵。那么锦葵的果实其实有点像这个落花生的味道，所以它有的。 这个别名呢，是称它为金，那个妖精的起师，啊，或者是起师之床。因此，在他的祝福之下，也代表的是风味。受到他的祝福的属兔子朋友们，在这个礼拜呢，你总会让他人呢感觉到你身上有一股不为人知的独特的气息，而且是非常很容易轻易的接近的这种感觉。 那会让人家想要呃，慢慢的去了解你，然后去发掘你内心或者是你的才能哦。也许你会觉得好像呃，别人一开始本来没有那么的注意你啊，没有那么的在意你啊，怎么好像呃，才接触了几次之后，就会一直不断的想要跟你呃多聊几句哦。其实这也就是因为受到了这个花的祝福之下。 就很容易让别人对你萌生想要关心你，哦，然后甚至呢，也有可能想要进一步的跟你有一些不一样的发展，不论是在工作上，又或者可能是针对在感情方面哦。所以呢，如果你想要让自己有多一点的机会，不妨呢，就是可以多多的去慎选你交手的对象哦。 再来下一个生肖呢，是针对属龙的朋友。属龙的朋友呢，在这个礼拜呢，是属于莫名胜出的一周。而在这个礼拜，其实你们是很没有心力去做一些竞争的，因为你觉得其实很无谓，可是你就很容易莫名其妙的就在你的团队或者是在你的群组里面的这个竞合当中就直接胜出了，然后就变得非常的受人瞩目。 所以在工作上面的发展呢，其实你在当中会进入一个新的里程碑。那你需要更多的时间，把你原本的专业呢再去做提升，这样子你在这一次的发展呢才能够整合，然后经营的更好。好，那当然呢，别人可能会出奇高估了你的实力，但是没有关系，我们可以像鸭子划水的方式，默默的。 进行默默的提升自己哦，那么你还是呢可以最终呢如愿呢把事情完善做好的。那么在这个礼拜呢，属龙的朋友我们也要注意哦，就是在团队的人际呢，比如说是非啊，或者是八卦这一类啊，我们还是选择就是以被动，然后不要去呃反应，也不要去发表你的想法，对你会是比较理想的，因为。 这些东西是非，我们尽量是远离，然后让这些事情都沉淀，也比较不会影响到你或者是你的团队哦。那也不会有这种有理说不清，然后干扰，呃，很难清掉的一个状况。所以在这个礼拜哈，呃，也要特别提醒，我们要留意的天数有两天，除了周二之外，还有周三。那这两天呢，就是呃，比如说我们可能会有一些意外的要。 支出，哦，那可能这些会包含了，比如就是生活好，或是家庭上面呢，会有一些，呃，额外的一些费用必须要，呃，出纳。那这个时候呢，请我们呢，就是要多加的注意当月的金流。好，那么针对我们属龙的朋友呢，我们在当周的这个开运花呢是金凤花。 那么金凤花呢？它是被选来献给法兰克王子的，因为那时他的这个父王过世的时候呢，他就被他想要那个谋夺王位的叔父所追杀，而在他逃命的这个时期呢，他就只好放弃了他的这个王位的继承权，然后转为做了了一名神职的人员了。 因此呢，在金凤花的祝福之下，也意味的是逃亡。那么受到他祝福的属龙的朋友们呢，你在这个感情方面呢，就比较容易会给人有这种意志消沉、有点意兴阑珊的这种感觉哦。就算你是在一个很热闹的聚会或者是场合呢。 你也都只会想要躲在角落，然后嘛冷眼旁观，然后就是默默观察，啊，所以即便适当的人出现的时候，你可能呢也不会在第一时间呢知道要赶快做出反应，所以老师还是会建议你你们哦，千万不要呢，呃，被这个当周的这个花语的祝福呢而受到了影响哦。 再来下一个生肖呢，是针对属蛇的朋友。属蛇的朋友呢，在这个礼拜呢，是属于刮目相看的一周。这也代表是我们在工作上呢，好跟合作上呢，就比较容易会有神展开，会有一些新的一个呃状态。好，那么呃，最主要就是必须要注入一些新的元素啊，或者是带来一些新的灵感，尤其是针对如果你是做。 文创啊，或者是艺术相关的工作者，好，尽量就是要去整合好你旧有的经验哦，然后整合一些新的元素呢，这样子才能够产生呢，真的让人家会刮目相看的这种成果跟效应，那你的上司或者是你的准客户呢，才会呃有有这个意义哦，想要继续跟你合作。 那老师也会建议呢，属蛇的朋友呢，在当中呢，在我们的工作闲暇之余啊，尽量要去接触或者是学习一些新的事物，才能够避免你被这个呃熟悉的这个专业呢局限了你的眼界。我们要去开拓你的这个视野哦，那这样子你才不会未来呢，对于来到面前的良机视而不见哦。 那在当中呢，属蛇的朋友，呃，这个心绪比较容易会不稳定哦，尤其是到了周末的时候，呃，或者是我们气候忽然变化的时候，会特别的明显。建议呢，在这种时候就要要有多一些一些亲友的陪伴，那对你会是比较理想的。那么在当中要留意的天数，有一天是周日。 而在这个礼拜呢，属蛇的朋友，我们的这个，呃，开运花呢是这个鸡雀麦。那么鸡雀麦呢，它的这个意思呢，其实就是神的花的意思。所以呢，他也就直接接受了神的祝福、神的恩宠。好，因此在这个礼拜呢，受到他的祝福的属蛇的朋友们。 你们会一直有这个幸运之神的一个庇护在侧哦，可以说是大部分的事情呢都是能够一帆风顺哦。你甚至呢都不知道什么是问题，因为在这个礼拜根本就没有什么会是构成问题哦。不过呢，在感情的部分呢就要特别去注意了，因为在感情的部分呢就不在这个祝福之内，所以如果遭遇到，比如说。 被拒绝啊，或者是呃告白失败啊，或者是失恋等状况，就要格外的小心了，因为呢，你很有可能呢也会招架不住这突如其来的一个反差的这个情绪哦。好，再来下一个生肖呢，是针对属马的朋友，属马的朋友呢，在当中呢是属于站稳位置的一周。 那这也代表是我们的工作呢，需要你在同事或者是部门之间呢做好事前、好私下的沟通跟协商。所以在过程当中呢，对于你的这个工作的根基还有前途呢，请你务必一定要有新的醒思哦，然后做好新的发展的计划。那你们最大的优势就是你们总是知道呢，呃，如果不小心产生了误会啊，或者是。 呃，面子挂不住的时候，你都知道必须要弯下腰，哦，因为那些都不是重点，因为重点是要怎么样去认清，呃，这个问题，然后，呃，认清事实，然后去做一些及时的修正，来达到最终大家要的成果。所以，因为你的这个果决，所以大部分的时候，你总能够让你站在还是很有利的位置，即便你的状况可能是。 有很多的，一些呃琐碎的那个疑难杂症是需要排除的。那么在人和的部分呢，也会建议你呢，凡事都要留一步哦。那留一步，并不是叫你留一手，这个留一步是希望呢，你要去在这个各自有各自立场的一个状况之下呢，你可以选择哦，呃，是不是稍微的让步一点点哦？ 这样子呢，才能够让你在人和方面呢，有这种隐约的这种紧绷的压力感呢，不会一直在你跟同事之间的相处的之间呢一直串流，而导致会有失和的一个状态。好，那么在当中呢，基本上呢，因为比较没有人敢挑战你，所以呢，我们的运势还是相当的强盛的，好，所以是属于蛮压倒性的一个呃。 位置，那么在当周就没有需要留意的天数喽。那么针对属马的朋友，我们在当周的开运花呢是亚洲的金凤花。那么亚洲的金凤花其实它也是相当受欢迎的这个培这个栽培的这个植物之一哦，因为它是用来供奉在西元八世纪初呢以慈善奉献而闻名的这个呃。 教主圣约翰，所以呢，他的祝福之下就代表的是慈善。那收到这个花的祝福呢，朋友们呢，也代表的是，呃，你们在当中是很重视友情的。你可能会把友情看得比爱情或者亲情还要重，反正朋友你就会摆在第一顺位就对了。你看到别人有困难，就算他可能是陌生人，或者是他是在路边乞讨的人。 你都会不吝啬的伸出援手，好，所以在这个礼拜，你在人际关系上呢，呃，虽然是看起来是很 all r o u n d 的，就是任何人都好，但是，呃，你心爱的对象可能就会觉得还是有一点失落，因为他觉得他不是最特别或是最想要的那一个咯。所以基本上还是建议要在私下相处的时候，要让对方感受到。 呃，他在你眼中的重要性啊，这样子呢，才比较能够有助于感情的升温。再来下一个生肖呢，是针对属羊的朋友。属羊的朋友呢，在这个礼拜是属于角色定义的一周。那通常这也代表是要重新去做一个定义哦，所以一般也会需要就是在进行呃在职的一个专业的一个进修。比如说你可能就。 会在你的职场上会有所谓的 job rotation，好，然后呢，我们也要去相关的外部单位去见习啊，这样子你才可以去缩短你需要去适应的这个时间。那么也要注意在当中，当我们如果面临需要去支援的这个角色的权责是有不太清楚的状况的时候，请你不要甩锅，你要先有技巧的性的呢，呃，先去呃。 了解同才他们的经验值，然后呢，再适适当的呢，把它运用在你的工作上面，尽尽可尽可能呢，就算没有做到满分，也要做到，呃，就是有七八十分的。那在当中呢，属羊的朋友其实会比较有这种想要窝在家中的感觉，大多的时间你想要待在家里。 呃，主要是因为你想要调整一下你的思绪，好，那么又或者是你想要就是完全摆烂，什么都不做，那这也是无妨的。但是如果你是属于在有家室的朋友们，那会建议你要顾及到另外一半，因为另外一半也有可能跟你呈现类似的状况，所以你们还是要呃打点好，就是里外好，谁要负责什么，那先做好了。 底线该完成的家务事之后，再摆烂，再什么都不做，才比较不会好让对方呢积怨气哦。好，那么在当中呢，我们要留意的天数有一天是周五。那么属羊的朋友，我们在当周的开运花呢是小白菊。那小白菊它其实是一种带有。 相当清爽香气的这个芳香植物哦，那么英国人都认为说它这个香气是可以净化周围的空气，而且能够防范这个空气的污染，所以他们很喜欢把它种在居家的附近。所以呢，它的这个祝福之下就代表的是清晨能收到这个祝福的属羊的朋友们，你们在当周就很容易给周围的人感受到很舒爽的感受。 即便你的内心可能不是这样子的，但是基本上只要有你在的位置呢，周围就会充满着很清新的气味。应该说那气氛总会是不错的。呃，所以说，比如说另外一半可能就会想要跟你撒娇啊，或者是说总会有人想要呃跑过来，然后呢就想要跟你讲话，然后然后想要跟你混一起混啊。哈。所以说。 在这个礼拜呢，你就是比较容易会遭到很多人呢想要来跟你讲个几句话的一个状态，那也无妨，因为在社交上有的时候呢，这也是一个起头吧。好，那么再来呢，下一个生肖呢是针对属猴子的朋友，属猴子的朋友呢，在这个礼拜是属于需要借力使力的一周。那么在这个礼拜呢，呃。 对于新规划或者是新创的一些呃东西，老师会建议你们，如果你没有经验，你哦可以去参考的这个工作项目，哦建议你可以去累积人际上的实力哈，或者是利用有利的一些资讯来借力实力来达到你要走的方向。那么通常在这个礼拜，如果你们是属于在有压力的一个趋势之下，就比较能够顺利的。 赶上进度，完成他人的要求。那么在这个礼拜呢，呃，如果你是属于跟组员一起共事的朋友们呢，就要更注意，可能呃对方的配合度会偏低，所以你必须要偏饶多一些工作量，才不会最终呢影响到整个工作的排程。所以这这项量呢是要做好一个内部的协调跟沟通。那么在当中呢，针对金钱的部分哦。 呃，也会建议你们，就是如果有需要交易的部分，尽量要守住，用定期定额的理财标的的方式哦，然后要见好就收，千万要记住，这是在当中呢，钱入袋才是实在的，不要有想要做大杠杆的一个状况。而在这个礼拜呢，我们在人际方面呢，你是比较没有心力去经营的。 所以呢，其实很多时候你会处在理不清的状况，就是很多旧的情债，你会没有想要把它处理好，或者是安顿好哈。所以，尤其是如果有分手对象回头来找你的，啊，或者是过去的一些呃一些交手过的对象、暧昧过的对象又回头来找你的，这个时候呢，请你务必要好好的跟对方。 讲清楚，你们是不是没有必要再联系，或者是你们另外有空时候再说哦，这样会比较好。一定要把那个分界点或那个分线呢给讲清楚，才不会出事情哦。那么在当中呢，我们要留意的天数有两天哦，除了周一之外，还有周三。 而针对属猴子的朋友，我们在当周的开运花呢，就是蒲公英。那么蒲公英呢，它其实呢会随着风哦，呃一吹，然后呢它就会就是随风飘舞嘛。所以呢，它这个样子就会给人家有一种没有定性的感觉，有点呃朝秦暮楚的一个感觉。因此在感情方面来讲呢。 对于，如果你还正在追求对方的话呢，就很难让对方点头或者是同意交往，因为你受到了蒲公英的祝福之下，就很容易，呃，让人家觉得你很善变、很多情，然后很没有定性。但其实这并不代表你们是水性杨花的，你只是还不够清楚你自己本身的喜好是什么，你也还不清楚你的目标是什么。 好，所以呢，如果你是年轻的朋友，那是无妨，因为我们可以四处走跳看看呢，然后换对象呢，还是一样是可以被容许的嘛。但是如果你是稍微有点年纪的朋友，你就要好好的思考一下，你这样的行为就很可能会被贴上很渣的标签，所以还是要多加的注意一下自己的形象哦。好，下一个生肖呢，是针对属鸡的朋友。 属鸡的朋友呢，在这个礼拜是属于要注意自身需求的部分哦，因为在当周其实你们比较不想要妥协，你们想要以优先照顾好自己的需求为主要的目标哦，而且你又同时想要呃秉持展现很多元的这种专业或者是经验感哦，所以就算你碰到很临时的突发的状况的时候呢，你可能呃。 也只想要就是透过辅助啊，比如说系统啊，或者是人际上面的来去处理，而你忘记的是说，其实呢，你应该要先是把这个客户端，或者是说这个呃案子的这个中心的核心的问题呢的状况给拉出来哦。 那么在这个礼拜呢，也要留意一下，就是在工作上，就算你有一些是属于交情很不错的同事哦，呃，你们在工作上呢，逢到了有这个利益矛盾的时候呢，可能大家都会呃各自飞、各自顾自己，所以你不要先忘了先照顾好自己的一个。 呃，安全网，而这所谓的安全网呢，就是代表是不要莫名的被陷害，或者是去被被黑锅这种事情哦。所以要好好的做好这个相关的措施，尽量所有进行的东西都要有文字的记录，或者是有呃大家就是白纸黑字的一个呃拟定的东西，然后都有签名，那这样子比较不会出差错哦。 那么，针对我们属鸡的朋友呢，在这个礼拜哦，呃，我们适合针对比如说赚汇差，或是跟货币或是贵金属相关的交易，好，那么在这个礼拜你们要留意的天数有两天，除了周二之外，还有周日。而针对属鸡的朋友，我们在当周的开运花呢是沙洲草。那么沙洲草它的拉丁的名字。 的英文的名字都是“高贵的肝脏草”的意思，所以呢，呃，对于他的祝福呢，也就代表的是健康。那么干燥草呢，其实呢，它的叶子呢的这个形状和肝脏的的那个形状是很类似的。那用它呢叶子呢来熬成汁液呢，也是可以治疗肝脏病的的妙方。 所以呢，很多人呢，在过去呢，会把它当做万能的药草来做使用。那一般受到他祝福的朋友呢，也会建议你们在当中要多留意，不要让自己有爆肝的倾向哦。一定要有正常的作息才会比较理想。因为在这个礼拜呢，呃，你有没有一个很健康的一个状态呢，也会影响对方对你的一个判断。所以，比如说女生呢，可以健康美来。 让对方呢，呃，注意到你哦，让爱爱慕你的对象呢，呃，就是看到你的改变哦，又或者是说，透过调整自己的一个健康哦，来改变你的体态，来让对方呢留意到你，或者是可以增加一些相关的话题性。好，再来呢，就是针对下一个生肖是属狗的朋友。 属狗的朋友呢，在这个礼拜是属于压力不小的一周。那在这个周呢，我们除了要处理一些责任范围的工作，那么临时可能也会比较有一些突发的状况，比如说你要去做直代，要代理同事的工作，所以你的整个工作的时数就会莫名的被拉长了。那么在这个礼拜，可能上司又比较容易会交办一些比较重要的案子给你，所以你。 务必要记得，即便你的工时拉长了，你也要在对的时间，也就是在主管还没有呃下班之前，就要先跟他做汇报。这样子你才可以让你的压力呢，可以就是稍微的转移，或者是可以松懈。好，那么在这个礼拜呢，也要注意，就是我们要去重新思考一下你所坚持的一些理念跟原则。 运用在你所做事的方式的时候，是不是值得这样子去坚持的？是不是可以采用别人方式来让你呢？就是做事可以更加的有效率啊，或者是可以更快速的去进行。好，不要去害怕，是说，呃，接受了就好像我就是比较示弱，或又或者是我就是比较呃没有才能等的啊。其实这个一点都是不相干的。 那么在这个礼拜呢，我们也可以利用空档的时间，多去充实一些你不擅长的，呃，理财薪资哈。那么这样子或许也可以让你的这个偏财哈，或者是负收入呢，会增加一些。那人和方面呢，只要你能够想通，呃，比如说有些事情呢，去争执是没有意义的，因为每个人的观点就是站在他自己的角色，或者是站在他自己的出发点去思考，可能都是对的。 哦，所以也不可能一定会有一个具体的结果，不一定要呃，大家都要认同你的想法。哦，所以在这个礼拜呢，只要你想通了这一点，那么也知道怎么样学会透过看眼色，然后去求生存的话，那么也就可以安逸的度过了。那么在当周呢，要留意的天数有两天哦，除了周三之外，还有周六。最后呢，我们要来看一下，就是属猪的朋友。 属猪的朋友呢，在这个礼拜是充满朝气的一周哦。在这个礼拜呢，其实你们会很像有自带电力的这种效果，非常的有活力，而且你会忙到就是还让人家觉得充满朝气，到底是怎么一回事哦？呃，可能在这个礼拜你会觉发现，就是职场上的一些呃权力的板块的转移呀，或者是异动，但是呢，他们却没有影响到你的部分，因为你是靠专业在吃饭的。 所以你在人际上呢，好像更加的稳固了，所以你的实力呢，就感觉就可以放手一搏了哈。所以，呃，在这个礼拜呢，我们唯独要注意的就是不要去抗拒或去排斥，呃，要面对一些事情哦。因为当你去抗拒的时候，不代表你就不用去处理，好，那么你去抗拒呢，只是代表你会拖延，好，甚至压缩你能够处理的时间。 呃，那再来就是呢，在这个礼拜呢，也要避免犯一些低级的错误，啊，那当然有可能是技术上的，也有可能是呃口头上的，也有可能是行为方面的，好，那再来就是在消费行为上面呢，切记在这个礼拜不要薪水一路带，就因为冲动就导致你超支了，所以尽量呢，在这个礼拜呢拿到薪水的时候呢。 要先克制好你这个花钱的欲望哦，好，先把你的一些良性负债先给解决掉，才会是比较理想的。那么在当中，如果你真的很想要做投资的话，在这个礼拜是可以借助有专业经验的老师啊，或者是老友前辈哦，就比较有机会获利。千万不要自己就是下定论哦，因为就很有可能就会是让你自己。 的钱财出局、出荷包的状态哦。那么在当周呢，要留意的天数有一天是周四。而针对属猪的朋友呢，我们在当周的这个开运花呢是野生的三色堇。好，那么在这个礼拜哦，其实你就会发现，就是呃，这个三色堇呢，它其实代表的是莎士比亚的这个作品里面呢。 仲夏夜之梦里面的春药，那它在过去呢，其实也会被隐喻，就是有点类似像在做白日梦一般啊，总是想要呃谈恋爱啊，有一点让人家觉得有点花痴的感觉。但是其实呢，它还会代表是呢，我们在这个礼拜呢是很想要幻想的，然后你很想要为了恋爱而恋爱，你想要为了爱而爱。 呃，并不去想其他的，你就单纯面包跟爱情，你完全不考虑面包问题，你只想要拥有爱情哦。当然没有错，有这种觉悟，就是我就是为了爱什么都可以的觉悟，是无所谓无妨的。但是呢，呃，他也有可能是出自于错觉，哦，那这样子呢，就很有可能会让这段感情没有办法真的很长久。 所以，如果你真的很想要好好的经营一段感情的时候呢，还是要多加的注意，就是不是只有你单方面出奇，单方面靠，呃，一股冲劲，就是这种你侬我侬的情谊，然后就可以度过一生的，还是很多其他面呢是需要去考量的，好吗？好，那么我们呢在刚刚的时候呢忘了。 提醒属狗的朋友，在当周的这个开运花，所以我们会在这边补充的说明一下。属狗的朋友呢，我们在当周的开运花呢，是受到了这个柯西加松的祝福哦。那么它基本上呢，是处于在这个地中海地方的森林哦，所会种植的一个东西。那它呢，其实。 对于在这个地中海地区的人来讲呢，他们都会觉得这个呃西西施加松呢，给人的感觉就是像故乡的这种感觉。所以到他祝福的这个书购的朋友们呢，在另外一半的感觉里呢，就是属于很像很安居、很不想离开舒适圈的感觉哦。呃，当然。 呃，人家也可以从你的身上呢感受到你愿意去牺牲、去奉献，有这种母爱很满的这种感觉。但是呢，呃，对于如果你的对象你只是想要谈恋爱，而不去想要走入婚姻的朋友们，那他们就很容易呢把这个感觉误以为是想要定下来的错觉。好，所以就可能就是很容易你的。 散发出这种想让人进入家庭的感觉，你就必须要拿捏好是不是适当的，呃，把这个感觉的这个念头推给了正确的人。如果你周边或者是你现在正在交手的对象，并不是你真正想要一起成家的对象，那切记就不要让对方有这种太过安逸的感觉。 比如说，你只是为了想要省房租，然后想说我们一起同居吧，但是其实对方可能会把这个同居的这个 s i g n a l 把它误以为就是你之后是为了要做，呃，进入婚姻的的一个前置作业或者是互动的准备，那不就是双方都想的都不太一样，大错特错了吗？好，那这个出发点就会偏的啊，所以请数。 狗的朋友就务必一定要在跟异性的互动上面要多加的留意一下哦。好，以上呢是针对属狗的朋友们的这个感情的部分的补充说明。好，那最后呢，让我们来看一下，就是在当周的感情胜利主又是哪三个生肖的朋友。 首先，第三名是属牛的朋友，第二名是属龙的朋友，而第一名呢是属羊的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那么基本上呢，在这个礼拜，呃，我们这三位生肖的朋友在感情上呢，尤其是针对已经有对象的，你们会呃有这种前所未有的安全感了。所以不妨呢，在这个时间点呢，我们可以对会。 对方呢，开启一个对于未来的想象的对话，来看看你们是不是有共同的共识跟计划。那至于如果你们是没有对象的朋友，那么不妨就是可以多去利用一些活动，比如说餐叙哈。那么你可以运用这样的一个很欢乐的气氛、气围呢，来促进呃跟别人有多一些偶遇的机会哦。 那么就比较容易有机会呢，发展出新的恋曲哦。好，以上呢是当周的生肖运势周报。喜欢的朋友，请务必在下方帮老师一下订阅小铃铛、加赞。有需要咨询的朋友，可以透过上方的微讯号或是下方的官网连接，好，来跟老师预约线上咨询。 我是精灵老师，感谢大家本次的收看，我们下周准时再见，拜拜。